気分次第です僕は敵を選んで戦う少年叶えたい未来もなくて夢に描かれるのを待ってたそのくせ未来が怖くて明日を嫌って過去に願ってもうどうしようもなくなってつけるんだ明日よ明日よもう来ないでよってそんな僕を置いて月は沈み日は昇るけどその夜は違ったんだ君 僕の手